Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wir spielen das neue wöchentliche ähm, Kartenchaos. Ich bin todmüde, werde mich also tausendmal versprechen. Der Name ist der Herausforderungsstein. Wir haben eine Smith für diese Starthand, die beiden hier. Und der da, der Jäger namens Notice G, Notice Ich kann den Namen nicht lesen, mein Augen kaputt, doch der ist Notice G. Der bekommt auf die Fresse, du Gangster. Du denkst, du bist ein Gangster. Zeig dir, was ein Gangster ist. Ein Gangster sagt Hallo. Hallo. Oh, krasser Motherfucker. Versteckt eure Schwester. Wir haben hier einen krassen Motherfucker am Start. Ich warne euch, ich bin instabil. Oh nee, Alter, jetzt kommt da so ein Bastard. Da hab ich den Berg nicht drauf. Das Licht beschützt mich. Ich hätte ihn spielen sollen und dann deinen Motherfucker da angreifen müssen. Jetzt kann er nämlich den hier rein traden. Dann kann mein Gottes Schild nicht die 3 Damage abfangen. Hm. Dumm gespielt von mir. Das Licht beschützt mich. Sehr, sehr dumm gespielt von mir. Oh mein Ach du Bastard, Alter. Du kannst mir die Eier lutschen.

Waffen auspacken, weil das so schwach sind oder was, du kleiner Fotze. Du kleiner Fotze. Mein deutsches Gesucht. Liegt. Tot oder lebendig. ganz nice, die ich bekommen habe. Wenn An was er bekommen hat. das ist eine Verschwendung, würde ich sagen. Für den Kreuzzug! Was ist das? Perfekt. Outplayed, Motherfucker. Das kann ich nicht tun. Nein, ich will das nicht. Will ich das? outplayed, Motherfucker. Du wurdest outplayed. Du kleine Fotze. Oh Mann. Das ist nicht fair. Das ist so gemein. Oh, wieso machst du das, du Arschloch? Der Meister oh Mann einfach straight up Roffel. Da gibt's da nichts zu sagen. Auf in die Schlacht, Made! Auf in die Schlacht, Made! Wem steht noch der dessen nach Abenteuer? Oh yes. Yes, kleiner Wichser, bist am Arsch. Du bist richtig am Arsch, Alter. Den habe ich richtig aufs Maul gegeben. Den habe ich so links, rechts, links, rechts, Kopfnuss, Uppercut und so, weißt du? Der hat kassiert. Und denkt jetzt, oh, ich habe eine Fire Explosion Trap. Oh, oh. Warum passiert da nichts? Warum ist da nichts passiert? Warum passiert da nichts? nett von dir. Korrekt, oh, sage ich nur. Das war auf jeden Fall der... Oh, wir haben vier Pakete. Thema das. Selten. Selten. Alles Karten, die ich sonst halt habe, leider. Ich glaube, ich habe legendarisierte Karte aus diesem... Selten. Selten zwei seltene Karten. Krass. Krass, fantastisch. Leider ist das nicht auf meinen anderen Account. Ich gerne Und das sind auch noch die ganzen Pakete. Goldene selten. Eine goldene seltene Karte. Warum so nicht auf einen anderen? auf jeden Fall, das war's dann mit den wöchentlichen Tavern Brawl. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Oben links kommt es zur Playlist von meinen neuen Hearthstone Unranked, nein nicht Unranked, Level 0, also Level 0 zu Legendary Account, also da werde ich komplett einen Account neu hochleveln, alles neu erfahren, Legendary erreichen. Ja, ihr glaubt mir nicht, aber ich schaffe das. Recht könnt ihr auf irgendeinen kommt irgend so ein random Video, das ihr anklicken könnt, wo ihr auch euren Spaß dran haben werdet. Vergisst nicht, mein Video zu liken, einen Daumen nach oben und alle sind glücklich, denn wie ihr alle wisst, zeigt der Daumen nach oben, geht's auch bergauf. Für mich, für dich, für Spongebob. Ansonsten blende ich euch unter dem Random Video noch mein Logo ein, das ist ein ML, da klickt ihr jetzt einmal drauf, sofort ohne Ausrede, dann abonniert ihr mich, wisst ihr warum? ich der Beste bin. Das wisst ihr doch. Haut rein, ciao, bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt pennen.